kahit na ang eh, ginagamit nating salita ay to believe. Pero hindi talaga iyan ang lahat na ibig sabihin ng tao na may pananalig. Halimbawa sabihin ko, oh, I believe that tomorrow the sun will rise again. Oh, I believe. I believe that uh, nothing will happen to me. That's also belief. Pero ang isang word na talagang nagsasabi na yung pananampalataya, ang salagang salita na pwedeng mag-express niya, ang tunay I, I trust. I trust in Him. Kagaya ng isang bata, kung sabihin mo, Kamay, may pa, do you trust me sa uh, Ama? Hindi, hindi mo siya sabi, I believe in you. Ako ay, uh, I believe in you. Imagine sabi, I trust that you will always protect me. Trust ang uh, ang lahat ng mga sinasabi ni Jesus, mga turo niya, pwede bang sabihin, I believe in all of this, but do you trust really that Jesus is saying? What is really true? Halimbawa, Dito sa Banal na Eucharistia, ang pare ay eh, nagsasabi, ito ngayon na tinapay, yung ostya na yan, ay uh, si Jesus. Do you believe in that? Sabihin mo, yes, I believe. No, pero, pag sinabi mo, kung talagang naniniwala ka? Sasabihin doon, Jesus, I trust what you are saying. That you are saying is really going to happen. Yung, yung sinasabi natin, transubstantiation. Yung, yung tinapay na magiging katawan ni Kristo. Naniniwala ka, do you believe? Ay, eh, sabi mo, I believe in it. Pero, ang talagang siya sabi, kung naniniwa, do you believe? I, uh, Jesus, I trust what you are saying, that you are saying will really happen. Kaya mag-trust. Ang believe ay, ang tanay na kahulugan ng believe is to trust. Pag wala kang trust, ay hindi complete yung belief mo, yung ikaw ba ay do you trust that God will always protect you. Trust yan, trust. I trust in you. Kaya nga sa Divine Mercy, yung, ang nakakatouch sa akin yung salita, Jesus, I trust in you. Sa ating ebanghelyo, nakita na nila na ang bulag ay nakakita. Very clear na gumawa ng milagro si Jesus. Pero nang makita ng iba, ay hindi nila nakita ang milagro. Kaya wala. Pag walang ang faith ay hindi nagpo-produce ng miracle, faith. O ang milagro ay hindi nagpo-produce ng faith. Kahit anong milagro dyan, halimbawa sa Lord's, marami dyan ang napagaling ng tubig ng Lord's. Pero marami sa doon, ay, hindi kami naniniwala. Walang, walang uh, trust. Hindi sila mag... Ganon din tayo pag ang ating relationship kay Jesus is hindi walang trust. You just believe that Jesus is God. Okay, you believe that Jesus is God. Ganito ang mangyayari sa atin. Itong Pharisee, mga pariseo, nakakita na na, nakakita na yung bulag. Minilagruhan na, pero sabi niya, ay, hindi kami maniwala. O, oh, imagine, hindi kami maniwala. Dahil hindi, they do not trust Jesus. At tayo, diyan sa akin sasabihin natin kay Jesus, Jesus, I trust in you. Itong gagawin namin ngayon na ang tinapay ang magiging laman mo. Ikaw yan, I trust in what you are saying. Diyan ko itinataya ang aking buhay. I trust in you. Kaya nga yung I believe napaka, yan naman talaga ang katotohanan, ang totoong kahulugan ng believe. Is really to trust. Kaya lang, pag sinabi, I believe in God, the Father Almighty, okay, believe, you believe. Pagdating na sa mga mga hindi mo sa mga sa dilim, sa mga hindi mo makayang ah, abutin ako sa ay hindi ako hindi, hindi pala ang Diyos ma, ma, o kapangyarihan natalo ng uh, dilim. So, so I believe, but ano yun? Ano kasing belief? Ang tunay na belief really is to trust. Ang milagro ay hindi nagpo-produce ng belief, ng trust. Milagro. Ito, may milagro na pero wala. Hindi nila nakita. Pero ang trust, ito ang nagpo-produce ng milagro. Jesus, I trust in you. Kung ano man sabi, ang sinasabi mo dito sa banal na Eucharistia, I trust in you. Mangyayari yan. Hindi lang I believe in you, I trust. Mayroon akong kaugnayang personal sa iyo para akong isang anak sa harap ng kanyang ama. I trust in you. Yung may mga devotion sa divine mercy, marami ang the milagro na nangyayari kasi ang gusto ni Jesus dito ay sabihan talaga sa Jesus, I trust in you. Jesus, I trust in you. At yan, nagsisimula talaga ang tunay na pananalig at pananampalataya.